aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando a Laura e a Júri. Confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam no canal. É isso aí do Pix da Game Dove, yeah! Round one. Fight. Mas me explica, cadê a roupa da Laura de baixo? Sua safada, você quer se amostrar, né? Topilão tá na cara! nope! Vai, agarrão do urso! Eita! Ah, Laura, saiu do cantinho! Pessoal, é tanca por mim! Ah, não vou deixar ela assim. Olha! Ela acaba me deixando nesse canto. Eu vou... Ah, menina! Não deixa eu fazer nada. Round two. Vai tirar minhas vitórias, não. Calma lá. Toma! Agarrão do urso erra aí. Nem pra acertar o meu golpe. Nossa, toma pilão. Ele atacar. Toma, isso foge. <laughs> toma! Só mais um golpe. Ah, nem pra você ficar perto, né? Vem aqui, Laura. pula aí. Variate. Final round. Fight. Nossa, Aí foi a, a, o meu fone. Mas vamos lá, luta. aproximando. Ah, tá tão fofinho, gente. Oh my god. Yes! Só um milagre, gente. Toma, vilão. Não foge não, menina. chega. Hoje não! Round one. Fight. Fight! Vamos pra luta! Ah. Calma lá, menino. Me aproximando. Toma! Olhar de novo. Vai ficar tonta. <laughs> Toma. Pilão. Yes. Cupete Paloma. Round two. Vamos lá, vamos lá. Fight. Tá Calma. Farofa, fa. Toma, farofeira, vai. Sozinha. Nope. Meu peru me pegou? Como assim? Agora vai pegar. Meu, só mais um golpe. Ah, Júlio, fica aí na dança nada. Vá pra lá. <laughs> Corre aí. You win round one. Fight. deu lag, gente? Vá pra lá. Fica aí. Agarrado! Não terminei não, amigo. Esperta. Calma lá. Que dançanada. nada. dela, ó. Se eu te pegar... Olha, saiu do meu agarrão do urso. Agora você vai ver. Ah! Eu errei. Cuidado, gente. Agora Toma, vai ser de costa. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nossa, vacilei. Torçam por mim. Passa, que dança nada. Como que eu tô indo pra frente? Você tá ferrada. Ah! Meu Deus, estrela farofada na minha... No meu golpe. Como assim? Pegar. Padre, só fica fugindo. E eu sabia, tem que estar bem certo pra falar. Pra você pra lá. Toma! Amiga. Cuidado. Hum, saiu do meio. querer usar essa perna, mas minha mão salvadora! É Vá, menino. You win. <laughs> yes! E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Comentem o que vocês acharam do formato do vídeo de hoje. E também se inscreva no canal para quem não é inscrito, deixe seu like. E é isso aí! Até o próximo vídeo. Tchau!